¿Para qué vas a contratar un seguro de viaje? ¿Para qué? Si eso no sirve para nada. Yo soy ciudadana de la Unión Europea y a mí me atienden gratis allá donde vaya. ¿Que das un traspiés y te rompes unos huesecillos? Pues no pasa nada. Unas cayolitas, sacas la tarjeta sanitaria y listo. Está todo pagado. <laughs> Thank you.